Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. E estamos de volta ao GTE. GTE. Eu estou na Ferrari 488 em Spa-Francorchamps. Corrida, na teoria, vai durar 1 hora e 15. 75 minutos de brincadeira aqui. <laughs> Vamos ver até onde a gente consegue ir. Acho que eu tô melhor, eu tô melhor do que em Mosport, a corrida anterior que eu fiz, mas não sei. Uh, tô largando em trigésimo, vamos ver, vai largar. Tô largando em trigésimo porque não deu tempo de fazer qualify. Eu me embananei todo aqui. Eu fui ver, eu não consegui completar nenhuma volta no qualify. Vambora. Bandeira verde. Mas com calma. Passando pela Ruge. Muito bom, muito bom, muito bom. Já tem carro tomando bandeira preta ali, tendo que ceder um pouquinho a velocidade. Pior hora para isso acontecer, hein, querido? Toma muito cuidado com esse... Opa! Nossa senhora, já tem um caos se instalando na pista. Toma muito cuidado com os pneus frios, essa parte aqui, ó, essa curvinha chamada Purron, essa maldita aqui. Ela é traíra, cara. Ó, ó, ó, ó. Puta que pariu. Eu falei. Caramba, ela é muito traíra. Ah, não perdi a posição. Beleza, vamos, vamos continuar. Tem muita coisa pela frente ainda. Vamos embora, bonitinho. Chegando perto da primeira volta já. Toma cuidado. Bom, já ganhamos nove posições. 21 <laughs> primeira. Beleza. É, e com calma, cara. Não... Não brigar por posições à toa. Não se estressar. Porque bobeira disputar, ficar disputando muitas posições agora. Tem que ser, tem que ser rápido no seu ritmo. da, da Bélgica, ela é meio traíra na, nas penalizações, cara. Quem corre no iRacing sabe que vive, vira e mexe a gente toma um X aqui. Porque você acha que dá, acha que tem asfalto ainda ali, mas dependendo do lugar, qualquer colocada de roda fora da pista já vai dar uma penalizaçãozinha. E aí ela vai somando e com 75 minutos e só 17 penalizações possíveis, a gente tem que tomar cuidado. Essa chicane aqui eu nunca vou bem, cara. Eu fiz ela bem uma vez só e agora eu não consigo repetir o jeito que eu fiz. cuidado. Ui, vai, vai, vai, vai. Beleza, vai, tudo bem. Foi o que eu falei, não... Não vou me estressar, não vou disputar posições à toa. Tem que saber ultrapassar e ser ultrapassado. olha isso, olha isso. Mais posições gratuitas. Vamos ver. E agora, hein? E agora, hein? Nossa senhora, querido. O que, que você está fazendo? Deus do céu. É, tudo acontece na minha frente, cara. Olha a treta aí na frente, olha a bosta. Vai dar bosta nessa Ruge, cara. Vai dividir o Ruge mesmo? impressionante, cara, impressionante. Ô, oh, galera que não tem noção, cara. Isso foi por um tris. se a gente consegue ir ganhando mais posições. Por aqui, nada. Opa, opa, opa, opa. Oh, mas de novo na minha frente, Cristo do céu. Pelo amor de Deus. Faz isso comigo não, meu amigo. pescoço dói, que é uma beleza. cagaço ali. Cara, é o número 1 um que tá na minha frente. Ele tava na minha frente também logo na largada. Acho que ele não conseguiu fazer qualify também. Aliás, pelo visto, muita gente não conseguiu fazer, porque... Eu larguei em trigésimo e tem 40 carros aqui. no o pelotão ali na frente. Vamos ver se eu consigo me aproximar. Eu tô ficando um pouquinho para trás. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. 17 já, cara. Não tá ruim, não. Larguei em 30, tá dando noção? Então, 10 minutos de corrida já tô em 17, perspectivas são boas. Óbvio que, que agora a, a, evolução vai ser um pouco mais lenta, mas um top 10, se tudo der certo, não está descartado. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Ai, meu amigo, não causa comigo, vai. Você é rápido, cara. Vai pra frente. começar o ruge de novo. bom. Tô fazendo ela de maneira tra segura. Tranquila e segura. Olha o cocô. Meu Deus do céu. Impressionante, hein? Ai, ai. Nossa, que sujeira, cara. Porra. Me jogou sujo, hein? Caramba, velho. Fechada de porta desnecessária aquela última ali, né, cara? Vai se ferrar. Deus do céu. Vou tentar passar esse aqui também. É agora. Boa, bela ultrapassagem. Tranquila, segura e decidida. Tô correndo com um setup que eu desenvolvi. Eu <laughs> desenvolvi, né? Quem vê pensa que eu passei horas e horas estudando. Ui! Opa! <laughs> abre alas, <laughs> ou abre alas que eu quero passar. uh. Boa! Vamos para décimo quarto. muito bom, cara, muito bom. Evoluindo bem. Continua postando num top 10 aí, hein? Ui. Cuidado pra não cortar ali. como eu estava dizendo, todo, eu desenvolvi esse setup aqui. Vamos ver, eu fui fazendo alguns testes, peguei o setup, o baseline e fui mexendo aqui e ali. Então, tá ok até, tá bom. Eu, eu virei o meu melhor tempo, foi 2 e Não é nenhum espetáculo, mas é um tempo honesto. 2.17.1, mas é porque também teve aquele enrosco ali na chicane que eu tive que desviar e teve aquela ultrapassagem lá, né? Vamos ver se eu consigo fazer um tempo razoável agora. O 2.13.9, na verdade, não é a melhor volta oficial, né? Porque tem uma pisadinha fora da pista. Então ela não foi considerada, mas não ganhei tempo ali não. Então eu considero, eu pessoalmente considero... Opa. Deixa o cara passar, vai. Ele tá todo agitado atrás de mim aí. Vou fazer essa buzz stop aqui. Essa. Não, chama buzz stop. Esqueci o nome dessa curva. Enfim, vamos. Vai, cara. Agora de trás também chegou em mim. Nossa senhora, ele tá colado. Caralho, ele fez bem pra caramba o Ruge. É, não vai ter o que fazer. Já jogou por dentro, deixa ele. Oh, meu Deus. Essa não tava no, no programa. Voltamos para 16 sexto. O carro tá com um balanço legal, assim, nas curvas, tô me sentindo bem seguro. O freio tá em 51.4. Tá relativamente para frente do que eu acredito que o pessoal mais mais habilidoso usa, mas enfim, é um jeito que eu achei aqui de ficar de maneira segura na hora das frenagens. ajeitando a câmera aqui, tá doendo a minha cabeça, cara. Opa! <laughs> Oh, bonito! Bom, vamos com calma. Décima segunda posição já. Muito bom, cara. Estamos conseguindo avançar bem legal. Aqui não tá, tá chegando na metade da prova agora. Mais ou menos na metade, um pouquinho mais da metade. Daqui a pouco começar a pensar em pitstops. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Evoluindo bem aqui, cara. Eu tô num ritmo legal, gostando do meu ritmo dessa corrida aqui. Depois de Mosport, que foi aquela tragédia. Ah, depois teve a corrida de Lime Rock Park, mas, cara, eu achei melhor nem correr naquilo lá. É um triturador de safety rating aquela pista com carro rápido. Não faz sentido nenhum. Uh, assim, faz sentido porque o calendário oficial da INSA corre lá, né? Mas a pista, cara, de, de Mazda, de MX-5, ela dura, demora 50 segundos para ser completada. Você imagina com essa Ferrari aqui e assim, três tipos de carro: GT3, GTE e protótipo naquela pista. ia ser, nossa, um terror. Enfim, aí eu tava sem muito tempo para treinar também. Achei melhor pular esse final de semana. Mas aqui estamos em Spa-Francorchamps. Tranquilamente em 12 lugar. Muito bom, muito bom. Opa, opa, opa, opa, não, não, não, não, não, não. Ah! <laughs> ah! Não dá bandeira preta, não dá bandeira preta. Ah, bandeira preta. Ah, caralho. Idiota, idiota, idiota. Que viado, cara. Que filha da Mãe. Ela me roda e volta pra pista, cara. É impressionante. não tá nem tão ruim, mas essa bandeira preta vai quebrar minhas pernas. Vai saber quanto tempo de parada eu vou ter que tomar por conta desse infeliz. os pits. Claro que seja rapidinho, mas uma volta eu vou tomar, cara, não tem jeito. Ah, tava muito bom. Ah. Décimo segundo, cara. Meia, metade da corrida ainda faltando. Eu ia pegar um top 10, com certeza. Ah, que droga, viu? Porra, cara, você rodou, você fica parado onde você tá, não volta pra pista não. Sem palavras, viu? primeiro ver o que, que tem para fazer no carro, né? Quanto tempo a gente vai demorar aqui? Tomara que sejam 5 minutinhos no máximo, perder poucas voltas. 5 minutos eu perco duas voltas no máximo, tá bom. Já aproveito e faço os pits. Vamos ver, tomar um pouquinho. Tomara que tenha um pouquinho de sorte. o que resta agora. Ah, <laughs> ah, 22 minutos. 22 minutos, já era, senhores. Bom. Até sair aqui já. A gente se vê no próximo vídeo. Não tem muito o que fazer. Beleza? Ai, ai. Ah, tá que pariu. Falou, pessoal.